c'era un po' di merda. Ah, c'era una luce spenta, eh. Grazie. Eh, lì e sposta il pezzo. Allora, buonissimo, mette così. Bello qua, no? Bello, bello, sì. Divertente anche come ecco. variato a muoversi. Ma ah, scusa. Ma dai, ti l'ho messa apposta. Ah. Lascia pure quella mano. ci sono. Queste cazzo di longe di qua. Claudia, ma eh, quella che arriva giù doppia Bella bella questa. Allora, sì. e metti i piedi su quello scalino lì, in modo da te ne starci comodo con i piedi. Ma ora comodo, però insomma. È eh, abbastanza, dai. Sì, dai. Ok. Ok. Allora, facciamo scendere il mappo. Scendo un po' di più. Hm. perché avevo 40 metri di posta, ma non... Bello. Allarga, allarga, allarga, allarga la gamba, allarga la gamba, allarga la cala, cala, cala, cala, meno due metri, vai, vai, vai, vai. La prossima è del vuoto, eh. No, la prossima no, ma quella dopo è del vuoto, si cresce sempre. Eh, eh, esatto, ma che ti fa? Altri tre vigili del ah. fuoco eh, che non avevano rampone o così e, e, il cane. E ho portato via i tre cani e, e, e il cane. Boia. Con l'imbrattatura da cane. con l'elicottero. <laughs> Eh, sì. Ok, mettiti più giù che se no ti faccio male con questa. Okay. Oh. Eh, eh tra un po' si addormenta. <laughs> Oh. oh! Ah, bella! Oh! <laughs> lascia giù la testa, ecco, perfetto. Allora. Sta bene, Lina? Facciamo. Dimmi se... Eh, mi dice. così, così, così. Così, così. Ah, te vuoi andare lì? Eh, devo andare lì, sì. Mm. state lì, io piano piano, mi sì, sì. un pochino. Ma... Va bene. Ma guarda, sei stato anche molto elegante. <laughs> è delicato. È molto bello. Che, che, che ti cambia? Ottimo. Questa va da me da posso mandare giù Simo. Un attimo. Okay. Non fa forza, cioè, non, non, non, non, utilizzare il braccio adesso. Eh. Sto solo tenendo. Vai. Sì, lui. Ok. Come mi giro? Ah, tanto ci pensa... Si parte, Tranquilla, Ale. No, ah, eh, se come prima non cambia niente, cioè rilassati, metti proprio di respirazione. Brava, brava. Ah. La galera è sempre vincolata, eh? Okay. Du, du, du, Aspetta lì che arriva Claudia. No. no. È un posto sicuro, ma siccome non siamo sicuri dov'è, sì. sta comunque vincolata alla porta non c'è nessun problema. Eh. Eh, eh. <laughs> sei contenta? È questo che mi merita, capito? Il giro è come... andiamo su due alla volta. Allora, next. Dove? Qua. Effettivamente. sto ah. a vedere, eh questa di qua, questa di qua, questa aspetta, si leva. Aspetta, prima mettiamo le corde. Okay. Prima montiamo la corda. Oh. La recuperi ancora di più, ce la fai? Se salgo sì. Sì, salgo. Porca no, no, no, questo no, questo non lo devi tirare. Ah, scusa. Fai... Qui? Tira qui. Ok. Sí. Eccoci. Sì, ce la fai? Sì. sì. Ok, la, la, corta è libera, questo libero. Sì. Eh, no, ci, ci, stanno di qua. Di qua? Allora, lasciali sotto. Giù, sì, sì. Vai. Vai. Vai. Questo giù. Sì. Ciao. No. Simone, cala 5 metri. Stop anche da altre parti. Vedi come è calpestato, sì. po' All'occhio Posto ragazzi. Ok. Come? Sì, tra 3 minuti, 5 minuti c'è un bivio. A destra. Sei? Sì. quando c'è una cosa così, come si fa a non pigliarla nel muso? Quando c'è una cosa che sporge così sottile e sotto non hai i piedi. Di fianco? Ah, tipo così? Ah, per passarla. Ho capito. Ah, ah.